tahu. Nice. Coba kanan. Low tuh satunya. tuh. Nih lihat adikku guys. Lompatnya gua nggak tahu di mana nih. Aduh. Bagus di mana, Boy? Di kiri, barang enak Sus gua nih. Reloading. siapa lah saya tunggu dia. Tunggu, Pulang batu. Killing spree for the blue team. Nah, gimana gua bisa nembak nih jarinya anjir. Ah! Tombolnya gimana sih? Udah gak ada bulat gue Gak bisa cok Dari adik gue Dalam kontainer. Waduh, pelek banget, Cok. Tapi close scope tuh yang ada. Halo banget di kontainer kanan. Cover me. of the match is over, and the blue team is in the lead. Target down! Reloading! Bakit di belakang, Di bangga, di bangga. Di base kita. Waduh. Aduh, reload. Clear. Reloading. Mana boleh? Di kanan. habis, bisa Satu lagi. Okay, so first Eh, gimana kena tembak? Babi. Cover me. Tadi dia naik, oh, di kanan. Tak boleh, cok. Aduh. Kiri kanan ya, Boy. Kanan. Ambil kanan dulu Reloading. Majuin aja, Boy. Great. You're about to win. The blue team is about to win. enggak masuk Cok. Reloading. Waduh. Waduh, aku dibully Bagas anjing. Mana Bagas? Kiri kiri Bagas. Nice. Oh, udah sakit banget guys, sabar guys. Blue team victory. Ah, gue Lilo. Males. Males. Gue pakai yang adik gue, Cok. Ayo, Baywan sini. Ya, ya. Ayo. Ayo, Baywan. Baywan.